attimi della vita, impressi nella mente, scolpiti per sempre oramai. Ricordi quel momento, nel pieno dell'inverno, mi leggo per sempre a te. Quello che mi sembrava una fantasia nella realtà poi è stata la vita mia, passano gli anni e sei sempre più bella. Passano inutili solo per te, che ti confondi ancora fra le ragazzine. Quando esci per strada al sole d'aprile, passano gli anni e sei sempre più vera. La mia chimera che ora c'è, ti vedo come ieri, non cambiare mai perché quando scrivo perché penso a te. Attimi della vita, passati sotto il sole, noi due a far l'amore. Giorni meno felici, ma come sempre uniti davanti anche al dolore. Se il tuo sorriso ancora non ha un'età, la vita mia mi sembra un'eternità, passano gli anni e sei sempre più bella. Passano inutili confondi ancora fra le ragazzine quando esci per strada al sole d'aprile passano gli anni e sei sempre più vera la mia chimera che ora c'è ti vedo come ieri non cambiare mai quando scrivo una favola è perché penso a te. Quando scrivo una favola è perché penso